anak lain itu ada disebut dalam Alkitab. Coba kita buka Matius 13 ayat 55. lima. Hmm. Matius 13 ayat 55, boleh tolong dibaca? Ya, Matius Matius 13 ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Hmm. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Oke, jadi Alkitab sangat jelas sekali bahwa Tuhan Yesus di sini dia punya eh, saudara-saudara. Uh, jadi ini saudara apa? Saudara boleh dibilang saudara tiri ya, satu ibu beda bapak begitu ya. <laughs> Karena Tuhan Yesus bukan lahir dari Yusuf, jadi uh, Yusuf bukan bapak dia secara biologis, Yusuf adalah bapak legal dia, secara hukum memang Yusuf bapaknya, tapi secara biologis Yusuf bukan bapaknya. Jadi eh, semua yang disebut di sini adalah satu ibu dengan dia, satu rahim maksudnya. Ada Yesus pernah di rahim Maria. Dan anak-anak ini adalah anak-anak siapa? Ya, yang disebut di sini Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas adalah anak-anak antara uh, Yusuf dan Maria. Jadi jelas bahwa Yusuf dan Maria tentunya menjalankan pernikahan yang seperti uh, pada umumnya. Mereka mereka menikah, mereka intim, dan mereka punya anak-anak begitu. Jadi uh, sangat jelas sekali dan kadang-kadang kaum yang menolak ini, eh, orang-orang yang menolak ini mereka berargumen maksudnya saudara di sini sepupu katanya. Maksudnya sepupu. Nah, kita bilang tidak karena uh, bahasa Yunani punya kata lain untuk sepupu. Ya, punya kata lain untuk sepupu dan lagi pula kalau memang ini hanya sepupu, untuk apa disebut begitu? Untuk apa disebut oleh orang-orang Jumpa lagi bersama saya di DGS Official. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kembali tentang apa yang dituduhkan oleh Gereja Baptis Independen Alkitabiah Gerape atau GBI Gerape yang mengatakan bahwa Yesus mempunyai saudara. Benarkah demikian? Mari kita lihat satu persatu. Latar belakang dari apa yang dituduhkan itu adalah berasal dari beberapa ayat yang saya kutip di layar ini, yaitu Markus 6 ayat 3. Di sana dikatakan, "Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon?" Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama dengan kita? Kemudian dalam Injil Lukas ketika Yesus sedang mengajar, orang memberitahukan kepadanya, Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Lukas 8 ayat 20. Dan dalam Injil Yohanes diceritakan bahwa setelah menunjukkan mujizat pada pesta pernikahan di Kana, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ini adalah latar belakang dari apa yang diajarkan dalam video yang dibuat oleh GBIA Grape. Lalu bagaimana yang terjadi pada abad keempat? Juga ada perdebatan mengenai hal ini dan gereja Katolik mempunyai posisi sendiri dalam hal ini dan mempunyai penafsiran yang berasal dari para rasul dan juga bapak-bapak gereja yang mengajarkan bahwa Yesus tidak mempunyai saudara kandung yang lahir dari Bunda Maria. Nah, sampai di ayat-ayat itu tadi kita bisa katakan bahwa ternyata secara sekilas Yesus mempunyai saudara dan saudari. Tetapi yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah mereka itu merupakan saudara kandung, saudara tiri, ataukah saudara sepupu dari Yesus. Sepanjang sejarah, para ahli kitab suci berdebat soal pertanyaan atau mengenai hal ini. Seperti yang terjadi pada abad keempat, ada perdebatan antara Helvidius dan Santo Hieronymus. Yang pertama kita akan membahas bagaimana pandangan Helvidius yang juga pandangan ini ditolak oleh Johannes Calvin, yaitu salah seorang reformator. Nah, Helvidius menuliskan bahwa setelah melahirkan Yesus, Bunda Maria mempunyai anak yang lain dari suaminya Yosef. Dan saya yakin bahwa GBI Agrape mengutip atau menyetujui ajaran Helvidius. Nah, pendapat Helvidius ini mengambil dasar pada Injil Matius 1 ayat 24 sampai 25 yang berbunyi, Yosef mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Mengenai kata sampai ini, saya sudah membahas pada video sebelumnya. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkannya dan membuka supaya mengetahui apa yang sebenarnya dimaksud oleh kata sampai pada ayat itu. Kemudian dari ayat ini ditafsirkan atau Helvidius menafsirkan bahwa wajarlah jika Yosef tidak mendekati Maria saat Maria sementara mengandung. Tetapi setelahnya tentulah ia dapat mendekati Bunda Maria sehingga mereka mempunyai anak yang lain selain Yesus. Nah, Helvidius memperkuat pendapatnya dengan mengutip Injil Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, di sini Helvidius mengutip kata anaknya yang sulung. Dan ini juga saya sudah membahas pada video sebelumnya dengan judul yang sama. Kita lanjutkan. Dari ayat ini, Elvidius menggarisbawahi anak yang sulung. Ia berpendapat bahwa jika Yesus adalah anak mereka yang sulung, tentu itu berarti bahwa Yesus mempunyai adik-adik yang menjadi saudara dan saudari seibu sebapanya. Atau dengan kata lain, di sini Elvidius mengatakan bahwa Yesus mempunyai saudara-saudari kandung. Dan ini adalah dasar yang diambil oleh Grape atau GBI A Grape. Mereka menyetujui ajaran Helvidius ini yang reformator sendiri yaitu Johannes Calvin Martin Luther dan juga Zwingli menolak ajaran ini. Kita akan lanjutkan bagaimana pandangan Santo Hieronymus. Santo Hieronymus seperti halnya juga dengan berbagai komunitas gereja pada abad keempat, percaya bahwa Bunda Maria tetap tinggal sebagai perawan seumur hidupnya. Menurut Hieronymus, saudara-saudari yang disebutkan di dalam kitab suci itu berasal dari keturunan Maria istri Kleopas, saudari dari Bunda Maria, yang dapat kita baca dalam Injil Yohanes 19 ayat 25, di sana ada pembedaan antara nama kedua orang itu. Yang pertama adalah Maria ibunya, dan yang kedua adalah Maria istri Kleopas. Dan Santo Hieronymus meyakini bahwa saudara-saudara yang disebutkan dalam kitab suci itu adalah anak dari Maria istri Kleopas, bukan anak dari Bunda Maria. Sehingga mereka adalah saudara sepupu dari Yesus. Santo Hieronymus mempertegas pendapatnya dengan mengatakan bahwa kata Yunani adelpos dapat juga merujuk pada sepupu. Jadi bukan hanya untuk menyebut saudara-saudara biologis. Nah, Dasar dari Santo Hieronymus ini berasal dari kitab suci dalam Injil Yohanes 19 ayat 25 di mana di sana disebutkan satu persatu tentang orang yang bernama Maria. Maka yang disebutkan saudara-saudara tadi adalah menurut Santo Hieronymus adalah anak dari Maria istri Kleopas dan bukan anak dari Bunda Maria ibu Yesus. Mengapa nama Maria begitu banyak? Ya, pada masa itu nama Maria adalah nama pasaran. Ya. Nah, di sini kita sudah melihat dasar dari Santo Hieronymus bahwa anak-anak atau saudara-saudara yang disebutkan di dalam kitab suci itu, di dalam ayat yang dikutip oleh pembawaan acara atau narasumber dari GBIA itu adalah anak-anak dari Maria istri Kleopas jika kita memperhatikan Injil Markus 3 ayat 31 yang berbunyi, Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Juga dari Injil Yohanes 7 ayat 3 sampai 4, maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan." sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Jika kita perhatikan dalam etika keluarga, dalam budaya Yahudi, dalam budaya Nusantara, sangat tidak sopan dan tidak diperbolehkan bagi seorang adik untuk mencampuri urusan kakaknya seperti yang dilakukan oleh saudara-saudari Yesus terhadap Yesus. Ini adalah dasar dari Santo Hieronymus yang mengatakan bahwa anak-anak atau saudara-saudara yang disebutkan itu adalah anak Maria istri Kleopas seperti yang disebutkan dalam Yohanes 19 ayat 25. Di sana ada pembedaan nama-nama, ada ada ibunya atau ibu Yesus, ada Maria istri Kleopas, ada Maria Magdalena, ada Salome dan lain sebagainya. Ini adalah anak-anak sepupu dari Yesus, anak-anak dari istri Kleopas. Nah, kita lanjutkan. Pandangan ini juga dipertegaskan oleh adanya kenyataan bahwa ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan juga kepada muridnya ia berkata, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid-murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Secara logika sederhana, jika saja Yesus mempunyai saudara dan saudari kandung, tentulah ia tidak menitipkan ibunya kepada orang lain, atau paling tidak, sekalipun dia menitipkan kepada Yohanes, tetapi perkataannya tidaklah demikian. Tetapi mungkin dia memberikan pesan-pesan terakhir supaya ibunya dipelihara atau dijaga oleh saudara-saudaranya. Dan pesan terakhir itu dia sampaikan kepada Yohanes. Bukan dia menitipkan kepada Yohanes. Nah, itu adalah dasar-dasar yang sangat kuat yang berasal dari Santo Hieronymus. Selain daripada pandangan tadi bahwa saudara-saudara yang dimaksud itu adalah saudara-saudara anak dari Kleopas dan juga Maria istrinya. Ya, Maria istri Kleopas. Kemudian selanjutnya adalah Uskup Epifanus Epifianus, uskup dari Salamis, memberikan kemungkinan yang lain di antara pendapat Santo Hieronymus dan Helvidius. Menurut uskup Epifianus, saudara-saudari yang disebutkan di dalam Injil itu bukanlah sepupu maupun saudara-saudari kandung dari Yesus, melainkan anak-anak Yosef dari perkawinan sebelumnya, sehingga mereka adalah saudara-saudari tiri dari Yesus. Nah, Uskup Salamis ini dia berada di tengah-tengah pendapat antara kedua orang ini, yaitu Santo Hieronymus dan Santo, dan juga Helvidius, ya. Nah, Uskup Evivianus dia mengatakan bahwa saudara-saudara yang dimaksud dalam kitab suci itu adalah anak Yosef dari pernikahan atau perkawinan sebelumnya. Ini bisa diterima karena apa? Karena Yosef ketika menikahi Bunda Maria memang umurnya sudah tua. Ini menurut tradisi dan yang dipercayai oleh gereja-gereja apostolik. Ini dapat diterima dan juga pendapat Santo Hieronymus dapat diterima karena nama Bunda Maria dalam kitab suci atau nama Maria dalam kitab suci itu bukan hanya satu atau dua orang, ada sekitar lima atau lebih. Nah, Argumentasi Uskup Epivianus berada di tengah-tengah dan pendapat ini juga diakui dan diterima oleh gereja-gereja gereja apostolik atau gereja-gereja rasulia, terutama gereja Katolik, menerima dua pendapat ini, yaitu pendapat dari Santo Hieronymus yang mengatakan bahwa saudara-saudara yang dimaksud adalah anak-anak dari istri Kleopas yang juga bernama Maria Sementara Bunda Maria tidak mempunyai anak selain Yesus. Bagaimana kita mengetahui nama Maria istri Kleopas? Ada dalam Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Di sana disebutkan pembedaan nama antara Maria istri Kleopas dan ibunya atau ibu Yesus. Nah, tiga argumentasi ini terus diperdebatkan sampai hari ini. Ditambah lagi para penulis kitab suci perjanjian baru sama sekali tidak meninggalkan catatan yang jelas mengenai bagaimana jemaat perdana berpendapat soal keperawanan Maria setelah melahirkan Yesus. Namun, Gereja Katolik mempunyai pandangan yang mencakup dua orang santo atau dua orang kudus, yaitu Uskup Epifanius dan juga Santo Hieronymus. Kita akan melihat bagaimana pendapat dan pandangan Gereja Katolik sendiri. Nah, dalam hal ini, posisi gereja Katolik tetap teguh pada apa yang diajarkan yang diwariskan oleh para rasul dan bapa gereja. Gereja Katolik tetap pada keyakinan bahwa Bunda Maria hanya memiliki satu anak yaitu Yesus dan bukan merupakan anak biologis dari Yosef. Juga sama sekali tidak ada bukti dalam kitab suci yang menunjukkan bahwa sebelum menikahi Bunda Maria, Yosef merupakan single parent. Itu tidak ada dalam kitab suci, tidak ada bukti. Dan ini hanya diakui atau pendapat uskup Epifanius ini diterima oleh gereja-gereja timur atau gereja-gereja ortodoks. Sementara Santo Hieronymus adalah juga yang diterima pendapatnya atau ajarannya oleh gereja Katolik. Jadi menurut gereja Katolik adalah pendapat Santo Hieronymus adalah pendapat yang dapat diterima. Sementara pendapat Uskup Salamis tadi atau Epifanius itu dapat diterima tetapi tidak dapat diakui sebagai ajaran. Nah, sementara ajaran dari uskup ini diterima oleh gereja-gereja ortodoks yang mengatakan bahwa Santo Yosef sebelum menikahi atau mengambil Maria sebagai istrinya, sebagai bapak penjaga Yesus, Santo Yosef mempunyai anak-anak lain atau single parent. Nah, sementara gereja Katolik memegang teguh bahwa saudara-saudara yang disebutkan dalam ayat-ayat itu adalah anak dari Kleopas, yang istrinya juga bernama Maria atau Maria istri Kleopas. Jadi, bagi gereja Katolik, satu-satunya yang masuk akal adalah bahwa saudara-saudari Yesus yang disebutkan di dalam kitab suci itu merupakan sepupu dari Yesus, yaitu anak dari saudari ibunya Maria, yaitu istri Kleopas yang juga bernama Maria. Jadi, Yoses, Simon, Yudas, Yusuf yang disebutkan dalam kitab suci sebagai saudara-saudari Yesus atau saudara-saudara Yesus adalah anak dari Kleopas yang mempunyai istri bernama Maria. Nah, itu adalah pandangan yang dipegang teguh oleh gereja Katolik dan juga gereja Ortodoks yang meyakini dan memegang ajaran dari uskup Salamis. Ia mengatakan bahwa Santo Yosef mempunyai istri sebelum menikahi Bunda Maria sehingga anak-anak itulah yang disebut dalam kitab suci itu adalah pandangan gereja ortodoks. Kemudian pandangan gereja Katolik berasal dari Yohanes 19 ayat 25 sampai 27 menunjukkan bahwa anak-anak saudara-saudara yang disebutkan dalam ayat-ayat yang begitu banyak itu adalah anak dari Kleopas yang mempunyai istri bernama Maria. Itu adalah bantahan dari kedua gereja atau gereja Katolik terutama terhadap apa yang disampaikan oleh GBIA Gerape dalam videonya. Yang juga di sana dia menyebutkan gereja-gereja yang mengakui hal itu. Nah, selanjutnya ingatlah perkataan Yesus, "Siapakah ibuku dan saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudara-saudaraku laki-laki, dialah saudara-saudaraku perempuan dan ibuku. Nah, ini juga dalam video digunakan untuk membantah atau untuk mengatakan bahwa Bunda Maria tidak ada keistimewaan di hadapan Yesus atau bahkan Yesus menolak Bunda Maria. Nah, justru ayat, ayat ini sebaliknya saudara-saudara. Mengapa demikian? Pertama, Yesus tentu tahu bahwa ibunya adalah orang yang melakukan kehendak Allah, bahkan secara total melakukan kehendak Allah. Maka perkataan Yesus ini sesungguhnya adalah perkataan yang menunjukkan bahwa sesungguhnya dia mengatakan ibunya itu memang melakukan kehendak Allah, maka dia mengakui Bunda Maria ibunya karena Bunda Maria melakukan secara total firman Allah. Bahkan mungkin bisa kita katakan kita kalah imannya terhadap Bunda Maria loh. Bunda Maria itu sangat total beriman dan melakukan kehendak Allah. Maka perkataan Yesus ini sama sekali bukan untuk menolak ibunya atau merendahkan Bunda Maria. Itu salah paham, salah kaprah yang disampaikan oleh GBI Algrape dalam videonya. Salah paham. Jadi ayat ini bukan menolak Bunda Maria. Ini adalah justru mempertegas bahwa Bunda Maria melakukan secara total kehendak Allah. Nah, saudara-saudari, itu adalah bantahan saya terhadap video GBI Agrape yang mengatakan Yesus mempunyai saudara-saudari. Dan yang benar adalah bahwa Yesus mempunyai saudara-saudari sepupu dari anak Kleopas yang mempunyai istri bernama Maria atau disebutkan dalam Yohanes 19 ayat 25 sampai 27 disebut namanya sebagai Maria istri Kleopas yang mempunyai anak-anak yang bernama Yosef, Yusuf, Simon, Yudas. Itu adalah anak-anak dari Kleopas atau Kleopas yang mempunyai istri bernama bernama Maria juga karena nama Maria pada masa itu adalah nama-nama yang pasaran. Demikianlah penjelasan saya atau bantahan saya terhadap video GBIA Grape. Dan sumber dari apa yang saya sampaikan adalah berasal dari sini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari silakan juga membaca di website-website yang saya tampilkan di sini. Dan kalau Bapak Ibu juga membuka yang berbahasa Indonesia, bisa membaca di dalam katolisitas.org. Salam sejahtera untuk kita dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya masih tetap sama tentang membantah apa yang diajarkan oleh GBIA Grape dalam video-video mereka. Salam sejahtera untuk kita.